你食唔食乌节啊？我食好，我唔食我唔食红豆啊。我食，我唔食红豆啦。两个超食嘅人，系超超食。 <laughs> 我只会很头，还在弄牙根套。拜。Two thousand years later。你咪传说中嘅长刀。拜。好咸送。哎呀哎呀，师傅师傅，呢个好人。 我好似我喺 IG 見過，呢個係好似有酒嗰啲嚟嘅，十八家。係 whisky，whisky whisky whisky whisky，this is an emergency，唔飲酒？OK，normal alcohol。阿 Sir，normal alcohol OK？好嘈啊！你又講 Sir。 玩得好開心啊！我中意影视咯。三二一，開始。你講嘢係嘛？ <laughs> 你係咪唔出嘅？好遠啊！如果影曬三個。喂！救我！救我！救我！唔該。好驚啊！好驚啊！好驚！家去邊啊？去邊啊？係咪去沙灘嗰邊行下？海邊？咦？海邊後邊？係咩？ 有原住民，大陸就係 <laughs> 嗰啲唔使唔使喺 Google Map，長洲去 Google，真係要咯，唔係講嚇，有噶嘛，有噶，哇，但係今日天氣還好，天氣標題好，我咪話希望再明天係唔會落雨嘅今日，哈得！達，得得！我得人咯，哇，我冇得得！冇得得！上得。 <laughs> 哇，好正啊！哇！有咁間尬啊！睇下人哋嘅情人，又嚟自嘲一下。好啦，我哋我哋去食嘢啦。套餐， 이거 스트로베리 요거트 순예 가수 가수 뭐 하세요? 뭐 하세요? 이상해 사상해 이상해 이상한다고 나미 我哋幾多？我哋係八十四。Oh my god！哇，人多到～LEGO，LEGO。오늘기분이어때요？좋아요。教科書嘅標準。i am fine，thank you。我哋啊，芒果西米露冇西米嘅西米，西米變咗紫米嘅芒果紫米露。 紫米露，紫米露，我有噶，紫米露，紫米露。我覺得朝頭有飲都會好開心，好似早餐嘅味道。我中意佢個芒果。我哋本身係嗌士多啤梨咯，但係好似聽錯咗。飲茶 m o n b e b 平時搭船好多人飲嘅，咁樣飲咧，但係側邊有兩個長洲居民嘅飲茶。好， <laughs> 佢哋咁样飲。 阿超，有冇食到芒果糯米餈？因為因為好飽。我要講下佢哋啲胃係細到咩嘅？佢哋只係入咗嚟食咗個芒果糯米飯，飲咗杯咖啡，佢哋就呢幾個鐘都同埋飲咗幾啖 yogurt。好攰，唔係好攰，好飽。我仲要食燒賣。最大嘅遺憾係冇食到魚蛋，但真係好飽。 個速心思係正常發揮咯。几靓嚟到食安妞乾蒸，應該要走啦。安妞，拜。 <laughs> <laughs> 走先，跟唔俾返部機我啊嘛？係啊，你入閘啦，部機俾啊。偷偷地講個秘密俾大家聽，我遲到，唔會再遲啦。點點我等你會聽到我講。